will give way to something more. Аптечку брось на пол! <laughs> Ты чё, чел? Так, ребят, всем привет. Сегодня мы начинаем, я начинаю свое новое прохождение Амнезия Реберс. Так, это что такое? Классический. Я до этого играл в одну серию Амнезии. Но это было очень давно, и мне было очень страшно. Ваши враги страха тьма, отлично. Это типа загрузка такая? Восхитительная. in hiding, curled in on yourself, unable to show the world your face, Это геологическая экспедиция. acting on instinct, lashing out, even at those closest to you. Time has passed, and time is a thief. It has stolen your agony has faded, but so has every precious moment of joy. You have been hollowed out from the inside. And there's nothing left of the person you used to be. But you try. You try to remember how to smile you try to remember how to love. and one day you crawl out from your hiding place and step back into the world. And then, every day, you do what you must to survive. What was that? Nothing. Don't worry. Pretending it's not there won't make it go away. Salim, it's just turbulence. It'll settle down soon. Yes, yes, I know. It's hard, though. You know, your head tells you one thing, but your heart disagrees. Try to sleep. I couldn't. I keep imagining what might go wrong. I know someone who can help you. And who's that? Parker. <laughs> oh, I had no idea you brought him. I didn't want him to be lonely. I know, my heart. It's good for him to have an adventure, but he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? Yeah, him. Oh. up here. Don't forget. Don't lose it. No. No, come on. Need to find him. He must understand. Don't forget. It's... Uh, it's her. It's all because of her. Focus! I am Tessie. I am still Tessie. must try to keep calm, or it will get worse. Do not allow yourself anger. Do not allow yourself to fear. You understand me, Tassi? Опиум. Я чисто вот так вот опиум выпил? Пожарка и пожар. Так, это что такое? А где все-то? Просто свалили? doctor. I'm here. Давай, давай. I'm here. Куда нажимать? Hello. Hello. This is Tazi. Uh. This is Dr. Metzger. Mrs. Ritter. Salim. Is anyone there? Что мне надо сделать? Зачем я кру кручу руль? А, вот ручка. Да. Нет? Или что это? Ручка двери. А. Так. А что это у меня за... Часы какие-то? God's sake, help me! I remember. People were hurt. In the crash, I was here. I think. Where did they go? Wait, Thank you. choice. We need to get them to shelter. I know. It's Selim. He's hurt. You know what he's like. Let's get him down there, then you and I can sit on him while the doc takes a look. Don't worry. The caves aren't far. Пещера, да? А так, что, это ничего прикольного, да? Caves. Room to fry out here. Как тяжело открывать. А солнцепёке, да? А как понять, что я на солнцепёке? It's all right, my friend. We'll get you out. Что, какие-то звуки вот эти вот стрёмные? А где пещера-то? Leon, Jonathan, give us a hand here. Должны быть пещеры, наверное, да? Сюда, может? Не, не могу туда. No, ну, Rachel. Пока вообще ни хера не понимаю, что происходит, если честно. Это вот не пещера случайно to get away from here. Find some proper shelter, or I'll bake. А какое? это, это не спасает, да? Ну сюда куда-то? что-то тяжело-то, куда идти? Или я просто какую-то херню сейчас сделаю, да? Надо было все-таки туда. А ты что? Есть ты? Ну, пойдем туда. Давай возьмем эту штучку. А что это? А, мне сюда надо было Блин, фу, какой стрёмный звук, как будто какие-то жуки со мной что-то делают. Вообще отвратительно. Братишки, вы где? Салим! Салим. Салим, а еда! Салим не хочет со мной общаться. Ну ладно, пойдем дальше. А что, зачем она вот так рукой делает? А, она типа от солнца закрывается. О, баночка. Это кто? Видимо, это полуобычалка какая-то. Ну, погнали дальше. Блин, э, удивительно, что вообще тут трава растет. Все четко вообще здесь. Трава, конечно, какая-то балажная, но все равно. Опа. Ты что там? Блин, вот у меня зрение хоть и хорошее, но мне что-то... Что это такое? People have So, we'll be shot with salt. Instead of dying of thirst, I go to... Leon. What? Now don't give your hopes up. We're in this shit. <laughs> Хоть объяснили бы, что это такое. Опа. Чашечка. Это бурдюк, или как она называется? Типа из которого пить. Еще чашечка, да? Давай-ка бурдюк захватим, короче. Пускай будет. Может, в него можно налить водичкой будет. Например, Oh, there отсюда. is a cave. Oh, thank God. А, пустая, да? Походу, да. Может, здесь что-нибудь есть? Это что такое? Dearest Susan, dearest Alfie, the stories don't do this place justice. It is amazing. You've never seen anywhere as busy as the market in Algiers. Algiers, The smells, the flavours, the colours, and oh, the noise. I may. Прикольно. Что такое? Укротительница людей, да? Короче, была какая-то экспедиция, да? Rachel? Yeah, she organized those lectures in London, and uh, Charlie back at the Institute recommended her. Got a good head on her. I like her. No, don't you give me that look. какая экспедиция, и мы разбились на вертолете, но почему-то на меня все за забили. Such tiny, perfect fingers. <laughs> Почему так? Hello. Hello, my little one. А, <laughs> сижу жду, пока закончится. Ёб твою мать, мне уже что-то это разонравилось. It's alright. I can manage. Come on. наконец. Not far now. Hello? Is anyone there? Salim? Так, а это что такое? This is us. Любовь, Salim and me. А, это мы? I... I had something to say to you. Whole speech. Something poetic, but. You don't need to say anything. Господи, I <laughs> как know, it's just. <laughs> I never thought this would happen. Any of this. You and me, I would never have imagined. it. Selim, there is no one I would rather spend my time with. Really? <laughs> really? Stop worrying. I'm in love with you, you idiot. Они так странно разговаривают. You are my heart, Tazitria. You are my heart. <laughs> I said no poetry. у нас было все четко, да? Но он почему-то решил бросить мне. О, карандашик. Зачем мне карандашик? Я могу что-то сделать им? Hold him more tightly, or the stitching will tear. Шов разойдется. а он поранился, его зашивают, видимо. А почему есть карандаш? Почему? А, вот. Ножнички, да? И кровь. А, ну значит они здесь были. такое? А, это типа подушечки какие-то. Так, ладно, погнали дальше. Сюда, что ли? Блин, такое, конечно, стрёмное место. А это что? Зажить спичку. И мне всегда со спичкой ходить? Серьезно? Это что такое? что-то непонятное. А это что зеленое? Если много двигаться спичка в руке, она погаснет? Я что, буду без света? У меня потратится спичка, или я, если я ее заюзаю, нет? won't stay here. There's something in the tunnels, I swear it. You won't be staying. You'll be with us, and I'll take care of you. Come here. Такой Стерлинг. Понял я насчет лампы, не хочу ее зажигать. Пускай будет. Блин, столько всяких записок. What a beautiful girl. Is that your daughter? Yes. <laughs> My father keeps nagging me for grandchildren. <laughs> Did you leave her in Paris? Yes. Is she with her grand... Yasmin, I'd like to check the Sadiola samples are packed up. Give me a hand. Of course, Mr. Mitchell. sorry, Hank. Пока что меня смущает только то, что в записке сказали, что здесь кто-то есть. Это кукла. My darling Amanda. By now you'll know about the crash. And you'll know that our situation is a bit sticky. We're off for a walk through the desert to see if we can find a radio or a village or some other sort of help. Everyone's putting a brave face on it. Uh, But no one really knows what's going to happen. So maybe this is it. Maybe this is. Так, окей. Ладно, что, пойдем дальше. Тут что у нас? Опять записка. Да что ж такое-то? Так, немка, понадобится виза. И что это? Хорошая рекомендация. Немного общались по телефону. Настоящая немка. Весьма дотошно. Оформили вместе с мужем Лукасом вторым стрелком. Нужно будет, чтобы Рэйчел организовала им совместный ночлег. Стрелком? I think he spent my life around.